欢迎收看我们的《寻书记》，我是坚总，我是达达，走吧，我们一起去吃好吃的吧。最近看我们来的这间店是，蛮新的，是 M C O 刚刚开始可以重新营业的时候才开张的，如果你们住在这一区域的，可以来这里尝尝。 拜拜。A few moments later. 蓝花饭的饭不是蓝色的，难道是白的吗？好笑。 不搭会吃这样的，可是他味道是蛮不错的，他的。姜茶不是咖喱味，那都是咖喱叶的味道来的，好不好？嗯。因为我们。 我们有经常煮的，其实如果啊鲍鱼骨最香的话，都是它的那个咖喱，还有咖喱叶的话，其实它的味道真香。此人当机中。是哦。鲍鱼骨。 会像其他的那种店的话，可能你吃一块的话，它就很低的。可是这个保龄球一点都不会低你嘴角的奶油要留给谁吃？没有人会帮你吃的好吗？ 信息下载中。如何？胡萝很像有一些地方呢，是很暖和。真的。信息下载中。嗯。这真的很暖因为有些。 反正，反正有时候我们去买早餐，或是啊去巴刹买。我们吃的那个锅萝卜糕的话是比较硬一点，可是的话，一进口，巨浓的。所以想吃萝卜糕的人会来这边吃哦，因为这边的萝卜糕真的是超级好。 很多都是料一些，真的吗？试试。好好，谢谢。嗯，这个的话就是我们所谓的恢复。 One hour later，啊，我们终于吃完了。对于刚才我们的食物的话，我们就现在给一个评分哦。啊，刚才我吃的那个是拉西格曼，还有萝卜糕。对于拉西格曼，嗯，像我这种不怎么吃辣的人，其实它的辣度还不错。啊，我会给四分。然后基于萝卜糕真的是辣辣的推荐，我会给一个四点八分。我刚才也点了两道菜，一个是。 虎氏鲍鱼菇，然后另外一道菜就是桂花豆腐。虎氏鲍鱼菇呢，吃起来蛮香的，吃起来也脆脆的，然后味道也蛮好，所以我给四点二分。关于那个桂花豆腐呢，它的味道就还可以，但是它的摆盘会替它加了一点分，所以我给四分。所以呢，其实啊，在郊外区的朋友哦。 其他小朋友，如果啊，这间店其实刚开不久啊，了在六月的时候 M C O 的开的，所以嗯，三美普南浪这一带这个地区的话，真的是没有素粉哦，所以大家如果有兴趣的话，可以来这个地方啊，素世纪，也欢迎大家订阅我们的频道，素世纪。 然后还没有开启小铃铛的朋友们，啊，记得开启哦，因为我们有新的影片的话，你们就会第一时间收到通知哦。好啦，我们就下一集再见，拜拜。拜拜。